Hola mis amores, es Alexa y en este nuevo video te quiero enseñar lo que tengo en mi cartera. No olvides suscribirte en la partecita de abajo, ya estamos llegando casi casi a los 500. Gracias, gracias por todo su apoyo, por todo su amor, por todos sus comentarios, sus DMs en Instagram. By the way, si no me sigues en Instagram es Alexa Calcano, te lo voy a dejar aquí en el screen para que vaya y le des follow y nada, espero que te guste y pues si quieres ver qué hay en mi cartera vamos a empezar con el video. Ok, la primera cosita que tenemos por aquí, vamos a ver. Uh, en verdad no tengo muchas cosas en mi cartera, son muchas cosas como random. Pero primero tengo la Biblia porque <laughs> estaba en la iglesia ayer y pues aquí está la Biblia. Tenemos por aquí la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal, que me encanta y siempre tengo mi backup en la cartera. Tenemos por aquí liner <laughs> de labios, siempre importante tenerlo. <laughs> Panty liners, Tenemos por aquí un tipo de chopstick, que es de Puerto Rico. Tenemos por aquí, muy importante, <laughs> no sé por qué esto está aquí. Bueno, porque siempre hay que estar preparado, pero ajá. Esto es aceite de unción que me lo habían regalado en una de las campañas de mujeres y pues lo tengo ahí por si acaso pues tengo que orar por alguien o algo así. Tengo por aquí bolígrafo para escribir. Eh, aquí tomo mis notas de la Biblia. <laughs> Consagración de mujeres, ese día fue glorioso. Eh, y nada, tengo siempre mi bolígrafo ahí. Tengo este polvito que realmente no lo uso hace tiempo. Pero, ajá. Es este de L'Oreal. Por si acaso tengo que retocarme. Tengo por aquí... Wow, tengo una linterna. Ok. Linterna. Check. Tengo por aquí... Me está dando el olor ya desde ahora. Ok. Tengo por aquí estos perfumitos. Estos son específicamente de la marca Réplica, que tengo un montón, se los voy a enseñar aquí. Vinieron en esta cajita y pues vienen así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y tengo dos aquí porque fueron los más así que me gustaron por si acaso tengo que echarme más perfume por aquí tenemos, ¿qué más? ah, aquí hay un par de centavitos caso. Por aquí tenemos, wow, interesante, aquí tenemos una cuchara porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. Esto es de Wendy's, shout out to Wendy's. <laughs> interesante. Tengo por aquí más chavito. Tengo desodorante porque siempre hay que estar preparados. Tengo por aquí recibos. Liners, más. Ay, tengo este mini wheel light por si acaso tengo que tirarme fotos o lo que sea. Esto tú lo enganchas en el teléfono y pues sí, funciona bastante bien. Tengo por aquí todavía bastantes cosas. Vamos a ver. Tengo este chopstick por aquí, que es el que siempre uso. Siempre tengo como dos en mi cartera porque siempre se me pierden. Otro bolígrafo porque no sabes cuando se te gasta el otro. Tengo por aquí este lipstick que es de mis favoritos últimamente. Es de la marca Chica y me encanta, es de Puerto Rico y pinta súper bien, dura todo el día. Este es en el tono Baby. No sé si se va a ver bien ahí, pero siempre me llevo el mismo lipstick que me puse para retocarme. Y este era el que me iba a poner ayer que terminé no poniéndomelo. Tengo por aquí hand sanitizer este ya está <laughs> casi gastado. Este es Happy Holidays de and Body. Siempre tengo que tener hand sanitizer en mi cartera o en mi carro. Tengo hasta joyería aquí. Tengo, ok, tengo otro recibo por aquí. Y tengo collares. <laughs> tengo este collar. Probablemente fue que me cansé de él y pues, ajá tengo por aquí. Tengo esta pulserita de corazones. Probablemente fue que estaba jugando voleibol o algo y pues me la quise quitar y está ahí. No me la he vuelto a poner. Por aquí, más panty liners. Oh my god. Eh, basura de kisses. Otro chapstick. ¿Ven? Literalmente tengo tres chopsticks en mi cartera, ¿ok? <laughs> es muy importante. Aquí hay otra Oh, una... ¿Qué es esto? Ah, esta es la de Crazy Rich Asians. Wow, eso fue hace como 10 años. Una taquilla de cine. De cine. Esto es un note que tomé de un culto. Promesas del 2017. Dice por ahí, hijo mío, no te impacientes a causa de tus enemigos. Sus promesas son sí y amén. Él prometió estar con nosotros hasta el fin y en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Ay, mira, por aquí hay más. Esto es lo último, otro bolígrafo. Shout out to la Universidad de Puerto Rico, la mejor universidad, la UP ¡Más dinero! ¡Yay! Realmente eso es todo lo que hay en mi cartera. Vamos a ver por los laditos. Aquí tengo, por los laditos tengo basura y apuntes. Tengo bobby pin por aquí. Estas cositas se pierden más de lo que ustedes imaginan. ¿Ven? Ya ahí se cayó. <laughs> Pero sí, siempre es bien importante tener cositos de estos y más cuando tiene el pelo corto y se te salen todos los pelitos. Por el otro ladito tengo... no hay nada. Esto es básicamente lo que hay en mi cartera y es una Tommy. La compré, me acuerdo, hace como 3 o 4 años en Marshalls y me encanta. Y pues sí, puedo meter todo hasta que en mi cámara, así que ya Bueno chicas y chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado ver que hay en mi cartera y espero que se hayan entretenido un poquito. Este es el video yo creo que más random que hay en mi canal. So far so good, me gustó grabarlo para ustedes y pues me lo habían pedido por Instagram, así que estén pendientes para más videos y más encuestas que haya en mi Instagram para saber qué ustedes quieren ver en mi canal. Nos vemos el jueves. Déjenme abajo en los comentarios si tienen alguna petición para algún video. Y pues nada, nos vemos. Los quiero mucho, las quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que me dan. Dios les bendiga.